Anoche soñaba yo que verdad me parecía Quedaba rostro con rostro su cara junto a la mía. Brillante estaba desnudo que no tenía camisa, la camisa de sedija, los calzones y botones, los zapatos de brillante, brillante. cuando yo estaba dándole tributo al sueño Solía yo despertar con caricias de mi dueño Brillante estaba desnudo que no tenía camisa La camisa de sería los calzones